Turkiyada avtobus halokatga uchrab 14 kishi qurbon bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun 8-avgust kuni Turkiya g'arbidagi Balakasir shahri yaqinida avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Oqibatda 14 kishi halok bo'ldi, 18 kishi jarohat oldi. Bu haqida shahar ma'muriyati OVga xabar berdi. Bu Turkiyada oxirgi 2 kun ichida sodir bo'lgan avtobus ishtirokida ikkinchi yirik halokatdir. Kecha 7-avgust kuni mamlakatning g'arbidagi Manika provinsiyasida avtobusning qulashi oqibatida 9 kishi halok bo'lib, 30 kishi jarohatlangandi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni yetkazamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarni haqoratlash shart emas.